哥，哎，房子我跟您联系好了，对，随时都能去看。那个图书馆修得特别好，阿姨好。随便看。来了来了，随便看，随便看。你吃饭没得哦？哦，吃了，我来的时候就吃了。那你也是四川人啊？是噻，我跟你说，我小时候就吃我外婆弄的水煮肉会长大的。哦，想家了。 这个水煮肉片怎么做的哟？我来教你。王刚，这个肉片儿先从中间切开来啊，然后逆着这个纹路切成薄片。逆着纹路切是吗？我来试一下。好嘞，逆着纹路切成薄片儿。咱们这个肉下锅了之后，煮到它变白了之后就可以了。来，交给你来吧。 非常好，色香味俱全，非常。Hello，大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享一道正宗川菜——水煮肉片。